Сегодня мы полностью играем альбом 1983 года. Kill Em All! Только Kill Em All! И не забуду упомянуть, сегодня шла Шуднюха. Как это получилось под концерт как раз, да, Саша? Кому? Ларуню. А, Ларуню! Барабанчику не Кому днюха? Так Жора лучше, Жора ебашит. Жорик, давай! Давай, смотри, наши, наши на районе. А ты не соврал. В смысле? Сказал, я же не луна. Thank you. Fantasy clear I am Ну что, пойдет, нет? Ходить, да. Ходить, что пойдет? Здравствуйте. Заебись. Заебись, Давай еще. Пацан, Пацан, ну, давай. А ну кинь его палку. Ваня, волк, ливер. Барабанщик, Кинь его ливером. Смотришь? Салют, Оливия, давай! Сейчас все будет, блядь! Орион! Короче. Vai, vai. Нет, за не шкурку Отдай а ему комнате. С кремами, и салфеткой. Сколько дай. Ну, давай, Pride the Lightning начинай. Скоро все будет. Саша, давай жопу, ты Лена мастера срочно. Подтяжи. поем. Что идет Что идет по От печали до радости, Антон. Еще Вот теперь все будет заиграть. На бою подать. Мы сейчас придем.